Hello guys! So, good morning! Welcome to my channel. This is Madam Gaming. Then, i-check natin kung ano yung bagong update. Pero, sa Tesay kasi, ang inaabangan ko talaga is new season. Pero, na-extend pala guys. So, check natin yung manual. So, na-extend. So, next time nga to guys ng 6 days. Hasta Battlejeep Tank Mecha, AWM, and Lavi, and Plane. So, let's check. So, ito yung Lavi niya guys, yung pagiging background mo. So, mara different yung effect. So guys, ito yata yung battle jeep. No, curious ako na tsura nito kung may sasakay na. mga may hilig mag-com dyan. Gusto, di ba ito guys? So, ito naman yung damit mga lods. So, ito yung magiging outfit mo pagka nakuha mo siya. Medyo napakalaki na ito, lalo na kung mag-girl game na. Feeling ko sobrang bigat ito at hirap yes. <laughs> try nyo bang update guys uh, wala pang season sorry pero yun nga ang inaabangan natin ang inaabangan natin yung season ay naging new skin <laughs> so yan so guys kung love kayo nito hanggang matapos eh please like and subscribe for more videos okay love you